Pirinioa ah? ez da edozein leku. Lan egin, ekin, pentsatu, sortu, gozatu, bizi den lekua da. Pirinioan enpresak daude. Jende gutxi, baina zerbitzu gehienak. Pirinioan denok elkar ezagutzen dugu, laguntza eta osasun zerbitzuak era pertsonalizatuan ematen dira. Gu Pirinioak lurraldea elkartu nahi du, landa inguruneari balioa emateko. Ez dut itzik, Zola garri? Zan dezaket, eh, asko zobe bizi naizela hemen. Pirineo, tu oportunidad. Pirinioa, zure aukera. Plan Reaktibar Navarra, Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.